お身がよさこいお身がよさこいバージョンでお送りしますそれでは帰るところにヒットある日お城の子猫たちが散歩をしていると面白そうなものを見つけました 直れはいどうもありがとうございました塩連北天会の皆さんありがとうございました。